आज हम बनाएंगे चिकन चिल्ली इस रेसिपी से अगर आप चिकन चिल्ली बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली टेस्ट मिलेंगी इससे पहले मैंने पनीर चिल्ली का भी वीडियो बनाया है आप वो भी ट्राई कर सकते हो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आइए हम देखते हैं चिकन चिल्ली बनाने का तरीका इसके लिए हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिया है हाफ के जी चिकन को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है चार बड़े प्याज और दो शिमला मिर्च को इस तरह से काट लेंगे दो साबुत लहसुन को इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया मैंने पाँच से छह हरी मिर्च को इस तरह चार टुकड़ों में काट लिया मैंने टू टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लेंगे two tablespoon soya sauce two tablespoon vinegar two tablespoon red chilli sauce half cup tomato sauce थोड़ा सा फूड कलर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे मैरिनेट करने के लिए हम उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे one tablespoon two tablespoon थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे वेनेगर इसमें जितना लिया था हमने उसका हाफ ही डालेंगे अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट हो चुके हैं अब हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है अब पैन हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें हम हाफ कप तेल डालेंगे यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है अब इसमें हमने चिकन डालेंगे अब हमने सारे चिकन को इसमें डाल दिया है अब इसको डीप फ्राई करेंगे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है थोड़ा सा और इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को हम इस तरह से फ्राई करेंगे और हल्का क्रिस्पी हो जाना चाहिए था ये चिकन बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे जिससे चिकन में चिमड़ापन आ जाए टेस्ट को बरकरार रखते हुए हमें चिकन को फ्राई करना है चिकन हमारा फ्राई हो चुका है अब इस तरह से एक बाउल में फ्राई किए हुए चिकन को निकाल लेंगे इस तरह से सारे चिकन को हमने सारे चिकन को हमने निकाल लिया अब बचे हुए तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे सबसे पहले हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई लहसुन डालेंगे अब इसको हल्का सा सोटे करेंगे हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बस हल्का सा सोटे करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इसमें हम थोड़ा सा ही प्याज डालेंगे बाकी का प्याज हम बाद में डालेंगे इसको हमें हाई फ्लेम पर ही रखना है लाइट हल्का गुलाबी होने पर इसमें हमें सोया सॉस डालेंगे ये लाइट गोल्डन हो चुका है अब हमें इसमें सोया सॉस डालना है two tablespoon soya sauce डाल देंगे अब इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि सोया सॉस का कच्चापन भी चला जाए और प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए प्याज हमें पहले आधा ही इसलिए डालना है क्योंकि पहले जो प्याज में हमने डाला है वो घुल के ग्रेवी में मिल जाए और बाद में जो प्याज हम डालेंगे वो उसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन रहे ताकि प्याज दिखे खाने के टाइम प्याज दिखे अब हमें बाकी का बचा हुआ प्याज डाल देना है दिख रहा है इसको थोड़ा सा सोटे करके इसमें शिमला मिर्च मिलाएंगे इसको हमें थोड़ा सा ही सोटे करना है जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होगा हमें शिमला मिर्च को मिला देना है अब ये हल्का सा सोते हो चुका है इसमें हम शिमला मिर्च को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक दे के नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है इसको तो अच्छी तरह से मिला के इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे अब 10 मिनट हो चुके हैं अब हमें इसके ढक्कन को हटा लेंगे इस तरह हल्का हल्का पहले चला लेंगे हमारा शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा थोड़ा गल चुका है अब इसमें हम डालेंगे विनेगर जो मैंने बचा के रखा हुआ था वन टेबल स्पून वो डालेंगे इसमें हम डालेंगे two tablespoon red chilli half cup tomato sauce तरह से चला लेंगे अब हम इसमें चिकन डालेंगे अब इसको ढक के स्लो फ्लेम पे पाँच मिनट के लिए छोड़ देंगे अब पाँच मिनट हो चुके हैं बिस्तर थोड़ा थोड़ा चला देंगे इसको अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे उसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे अब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसको इस तरह से घोल लेंगे इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए अच्छी तरह से घोलेंगे इसको से डाल देंगे तो उसको थोड़ा सा भून लेंगे अब मेरा चिकन चिल्ली तैयार है इसके गैस के फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे हमारा चिकन चिली अब तैयार हो चुका है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें